أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت والشهر الحرام والهدي ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وأن There are know. والشمر الحرام والهدي والقلائد Love What? يعلمون Yeah, lang No! ما والله يعلم ما تبدون وما والله